أيتها النبتة الصالحة أراك تزدادين علوا كل يوم فما اسمك؟ أنا زهرة الشمس وما غذاؤك؟ ماء وسماد من هم أصدقاؤك؟ أصدقائي الفلاح والطير والنحل والفراش فيما تفيدين هؤلاء؟ من رحيقي تصنع النحلة العسل ومن بذوري تصنع الزيوت وتقتات الطيور